les doigts. C'est moi, le pirate raté. Le pirate le plus funky de la planète. Oh, yeah. Oh, oui, oui, oui, c'est la vérité. Regarde mon coffre plein de sucettes. Jaha. Donc, dis-moi, petit trésor, crois-tu avoir ce qu'il faut pour affronter le vent du nord? et revenir en un morceau. Ah! Mais pour grimper dans mon bateau, nous devons trier mes trésors, car pour ne pas finir sous l'eau, ceux qui coulent doivent prendre le bord. C'est exactement ce qu'il nous faut pour réaliser notre expérience. Il s'agit d'une boule disco. Que j'ai prise sur une piste de danse. Alors, petit trésor, aide-moi, et dis-moi par les moustaches des poissons-chats est ce que la boule disco flottera ou coulera. Oh, jure sur la tête des poissons, en salopette ou en caleçon. C'est ce que nous trouverons en la livrant aux espadons. Boule disco, hors de mon embarcation. Fais ton plongeon. La boule disco flotte sur l'eau. Oh bravo, nous ne ferons pas naufrage. Ah, oh, maintenant, grimpe de mon bateau. Nous sommes prêts pour les voyages. Mais avant de partir, dansons. Oh yeah!